آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ دونوں جہاں میں نظر آیا آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا